doğduğum marga, yeah, yeah. Gördüm seninkinden Farkındayım Fark et elimde De Değil bu şey bu Bulanır aklım bu gecede yeah. Bulanır dağda ürdüceğim ben yeah. Uzanır dağda bu geceler Yuvanırım dağda ölüme yeah. Olsa şeffaf her şey Şeffaf bu Şeffaf geceler Göz önünde değil mi? Değil mi? En iyi sana benzer mi? Benzer mi? Hiç olmadı görer İhtiyacım var Düşündüğünden daha çok ihtiyacım var Sana var Fakat fakat